дағы қой қойғылачы ошо жардамыңарды буга чейин өзүм эле кылып жүргөм кылам дагы өзүм топтойм баарын эжең гана билбейм үйгө келе элек кандай ай назик сен білесің ғой менің аялым бар До конца. Эч ким эч жака кетпейт. До конца отурабыз. Счет мен төлөйм. Хорошо? Сен кайка? Өзүңдү карачы, массың го. Мен мас. Он жетпеш, бас кет. И э, даже если не так, ГАИ кармаса не болот. Кайсы э, гаишниктер? Надо будет любой гаишникта аналып кой. Бас кеттик. Барбай эле койчу азыр сен ушундай менен кантип машина айдагантасың айтчы барбасаң барбай эле койчу хотя бы пьяный водитель чакырып алчы кайсы пьяный водитель я подарю тебе любовь алло алло артур мени алып кетші ертерек ойлансам ойлонсоң болмок кайгырбагың досум биринчиден ынтымагың болсун ошондо сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда жаққа кіргенге болмайды бұл жақта операция жүріп жатады кіргенге болмайды сұрастырып бер мен барып участковыйдан жардам сұрап келейін е лечь ал түні бойы ұйықтабай азыр қатты ұйықтап атат тем более мен володяға айттым бірдеме болсо чалып коет давай снег мешая ночь идет большая что же ты глупышка не спишь спят твои соседи. Ой, Гимбу! Мен, мен. Айтсаңыз. Кім мен? Бәке, бер шығыңызшы. Ой, мен артыңда тұрмайым ба? Ой, баге, қара кішінекей қыз көрген жоқсыз ба? Жоқ, көрген жоқ. Не, жоғалып кетті бе? Қачып кеткен ұқсайды. Қачып? Ей, байке. Ей мен тек қошынадан сұрап келе қалайын жанды қоя тұр сен тияқты сұрай бер мен андан өзім өле сұрап қоямын бар ей алмас алмас талқала талқала ей ким бол ей ач срочно алмас болды ким эмне болду могу кошуналар чын эле керек окшойт бұл кішінекей балдарды ұрдап келіп анан сатып жатыр ким кім айтты ана эми саған ей жана үйінде кичинекей қыз жүрчү еле ғой қара қыз ошол қызды ұрдап келишкен ұқсайды анан ал үйүнөн қашып чыгып кеттір. қайдан білдің сен аны қайдан білдің не іздеп жүрүшөт жатыр іште барып көр чын ей эй акырын жүр ей сен бұға шейін мен чапаламды сындырып салайын дедің ғой мен милиционермін а сен қылмыскерсің анда ойной ме ме байке байке саламыз единица тока билайнға саласыз жоқ единица емес мешокты да көтере алмаймын белім ауырып қайсы мешок қой сойғанды да білмеймін мен ал емес тияқта гичныйге қыз жоғалып кетті кімнің қызы жаканың бар анда жаканы шақырып кел жака менің құрбы қызым ошондо эмне курбу кызың жоғалды атабы жок курбу кызымдын кызы жоголду так ошондо курбу кызың жоголдубу же курбу кызыңдын кызы жоголдубу ой жака деген курбу қызы бар екен ошол жаканын қызы жоғалды жашы канча где то он эки он үчтө он экиби же он үчпү он экиде бою канча примерно бір жарым метр понятно гороскоп бойынша кем? байке чын айтсаңыз просто іздеңіз келбей тұқшы ұқсайды э? о әм, азыр мондан өчімді алып оланшы. Э, сразу айтпайсың негізі біздің айылда ғиратып деле жоғыл жоғалбайды жоғалса уйпуй қойып қойып эле жоғалады и то моны қармағандан кейін скучняк да біркомун ғой таратас ұшында алам. билайнның викторинасына қатышып 10 күн сайын смартфон ұтып ал көп смартфондорды ұтып ал байланыш же кызмат үчүн төлө мой билайн тиркемесин колдон викторинанын суроолоруна жооп берип упай топтоону улантып жапжаңы toyota camry 75 ке ээ бол 23-23 торчон терип утушка ээ участкойға барып айтып салбайды ей участковый біз участковыйдың қолынан боқ та келмейді енді барып айтып көрелі да бәлкім жардам береді жүрші жүр барса барып көрелік а бірок қыз бұлардікі челе бұлардікі болып қалсачы қыз ей сен ал қызды көрдің беле ал қара қыз а бұл аянды қарашы қара емес а бәлкім атасы қара сіздің видеоңыз интернет тармағында хит болып елдер мақтап жатады ғой иә yeah. бүгін уақытыңыз қандай мен сізге айта алмаймын бе ей мақұл күтеміз не oldu? Geçten beri kızım yok. Анда біздің участковыйға барып айтпайсың ба? Диана кетті. Не переживай. Бар жақсылық тауып қылар. Жақсылы оқыла тауып балам? О, жақсылы. А, жақсы, жақсы. Қандайсың, қандай оқып атасың? Жақсы ата. Ата қашан келесіз? Бұйырса барып қаламын, балам. Ата. Оу биз апам экөөбүздү таштабайсызбы ба жок жок таштабайм балам эмнеге таштабай мен силерди жакшы көрөм да мен дагы сизди жакшы көрөм жома эшикти ачып койчу э кийинип атам мен ладно мен сага анан чалып коем э балам пока макул жома кийинип атам деп атам some glue. Салам Чома? Жома? Мен Абайдың қандасы боламын. Мира. Мира. А сіз Абайға кім боласыз? Тамаша, тамаша. Мен Абайдың бүт аялдарын танимын. Келіңіз өтпейсіз бе, тамақ ішіңіз. Ой. Э, плотный питание оралып жатыр ғой ей жұмысың барчы шарда таксистер жетішпей жатыр все онда мен кеттім әме. келесі өтіңіз э, чувствуйте себя как дома деп айтты жома <laughs> деп қойды екен да эсалғыла жатқыла телевизордың пульту тияқта душ бияқта в общем э үйге ешкімді кіргізбегіле ашпағыла э, э все мен кеттім авай давай больше не давай барыңыздарға салам мен Бектур Усенов. сіздер эмне себептен кадрда менің бұтым эле көрініп турат деп сурасаңыздар анын себеби мындай мени сиздер дагы далай жолы көресіздер. а Леондың керемет бұт кейіндерін? жоқ. анын үстүнө Леонды 31 августка арзанда арзандатуулар болот ал эми азыр менің мыкты актерлук оюнуман рахат алыңыздар Қызым ой диананыкына таштадым деп айтпадым біле жанеле қайдан шаарга келе қойды біле бірдеме керек болса мага айтпайт біле мен ала келмекпін да ал сага кеткен магабы ой ооба сценарийің бүткөн турбайбы ошону куттуктап коем деп кеткен мен ойлогом экөөңөр бір жерде чогуу жүрүп болушуңар керек деп саламатсыңарбы азыр өзіне келе элек аябай көп қан жоғатып тұр Әмі, бизден эмне жардам керек Емесілер, силер өзүңөрдү кыйнабай бара берсеңер болады. Біздің врачтар бұл жерде күндөп түндөп бұл жақта болушат Егерде бирдеме болса, біз чалып кабар берип коебуз баары жакшы болады. бара бериңиздер үйге. рахмат анда силер үйгө бара бергиле мен бул жакта болуп турайын Әмі, анан бизге бирдеме болсо чалып коймокулу Құдағай, жүрүңүз жаман екен тарат шеф шеф қандайсыңдар ағайын көмір келдіңдер <laughs> бүгін он жетісі суны борбайлар алады жаңын білеміз ана идін сақарысқа салбаймын аға емес тойды алып барбай қаламын э, ал емес жаңағы жаңы келген қошыналар бар ғой ошоларды барып тексеріп көрбейсің ба қайсы жана ой ұрдады деген үйге аяқтағы нәрселерді сөйлей келечі азыр қайра барып ложный қазақ болады жүр давай а бәлкім чоң қылмыскерді қармап повышение болып шарға іштеп кетесің и шарда эмне бар ошол жакта иштей албай калган үчүн бул жака жибербеди демек шарга барбасаң деле может премия алып калсаңчы премия алып келип бияка келип туруп продуктовый магазин ачып алсаң эмне жаманбы эмне может быть магазин жужанда барып келеді сен барасың желание жоқ менде жақта әлі ғой сен анда жақта отырып тұр ешкім ештеңе ойлап кетпесін мақұл Бұл хоп шеф айтпаймын саған жүргіле о и баса жаңағы немен наручники ошону деп кенеттен этир капчырып көңіл бөлбөй калдым кызым силерди жакшы көрөм милиция барсын анда эмесе биз улантабыз бүгүн бизде оператор қатылған. Бұл уюлдук оператордан, сиз 10 күн сайын телефондорду белеке утуп алышыңыз мүмкүн сиздердин жоопторуңуздарды күтөбүз сиздерге жардам иретинде маалымат бере кетейин жеңишке жетүү оп оңой эле болгону мой билайн тиркемесин колдонуу керек байланыш үшін адаттағыдай төлемдерді атқару керек жана викторинаның суроолоруна жооп берүү керек Мейлі сіздерге дағы бір жардам болсын, стимул болсын. Сіз! жап жаңы Toyota Camry 75 үлгісіндегі автоуна ұту алшыңыз мүмкін. Автоунадан 3-і, 3-інің бірі сіздікі. Құрбат туғандар, уақыттың тардығына байланышты біз интриганы созбайлы қойылы. Билайн викторинасынан сіз телефондары және Toyota Camry 75 үлгісіндегі автоунаның бірісін ұту алшыңыз мүмкін. Жылдызша 23-23 торшон теріңіздағы жең 3 аталыңыз. Біз Düz Öfür'deyiz, біз күнү сүйлөшкөнүм жүз жолу сүйлөштүк го кечке эле келе бересиң абай эмне эле мени күнөөлөп атасың чындыгында ушунун баарын өзүң баштабадың беле эмне кылып баштадым аялың бар туруп жаш кыздын сезимдери менен ойноп ошонун баарын унутуп калдыңбы мен аны билсем сага даже жолобойт болчумун ооба мен баштагам бирок мен деле үй бүлөмдү тыштабадымбы анан кийин экөөбүз эле түшүнбөдүкпү бири бирибизге дал келбейт экенбизжака менден кетсе кечирип койчу мени жанымда болушум керек болчу тем более сен убагында мага аябай жардам бергенсиң сен да мени кечирип койчу кичине ачуу алдырып көбүрөөк нерсе сүйлөп койдум окшойт чын чынына келгенде баарыбыз эле кыйналдык да бирок сага таарынган жок анда кайра дос бололубу биз ансыз деле доспуз не кішкене атасың жоқ бірақ мен дос қатары сені мындай нәрсеге бұшым керек ну и к тому же маға азыр нельзя неге укол алып атасың ба жоқ кодировка қалуым? Жетті жоқ ай құтайсың Чинелеви. gramda zavallı. Tavşalattım. Мақұл той бердік деп қол. Елдер келді, жырғашты, зақысқа жазылды. Бірақ андан кейін жашаш керек бі? кантип жашамак эле экөөбүз бири бирибизди жек көрүп ат ошондуктан айтып атпаймынбы эртең мага жардам берип кой деп андан кийин тынчыңды албайм каалаган жагыңа бара бер балачы бала төрөлгөндөн кийин кайра эле келе бересиң да аны шылтоо кылып балага сарсана болбой эле кой ал баары бир сенден эмес эне менден эмес сенден кийин мен өзүмдү аябай таштап салдым абай катуу депрессияга кирип ошол убакта бир бала пайда болгон баары жакшы болот деген үмүттө жүргөм бирок ал бала боюмда болгонун угуп калып чалсам трубканы албай үйүнө барсам жок ал ортодо да апам кыргызстанга келем деп калды кимге кайрыларымды билбей мен сага келдим ушундай кебетем менен апамдын астына жалгыз чыккым келген жок сен кандай мага орой мамиле кылсаң дагы абай жакшы адам экениңе мен ишенем мурун эле ошону айтып койбойт белең сен макул болбогонуңду билип мен калп айтканга туура келди ушунчалык да алдамчы болосуңбу мира сени көрөйүн деген да көзүм жок жоголчу жоголчуабай мен сага бүт чындыктын баарын айтып атам э жоголчу дейм мира эртең мага жардам берип койчу кааласаң бүт баарын анан өзүм дианага айтып берем жоголчу дейм мира саламатсыз ба сіз дағы бұл үйде жашайсыз ба саламатсыз ба ооба сіз бүгін қызыңызды іздеп жүрдіңіз біле құрбымның <laughs> қызы болчу ооба іздегенбіз таптыңар ба таптық мен айтпадым беле біздің районда ешкім жоғалбайды деп а силер эмне келдиңер эле биз эмне келдик буларды текшергени <coughs> лейтенант муратбеков силер алтын эженин үйүндө эмне кылып жүрөсүңөр алтынай эже азыр чет өлкөдө а бизди убактылуу үйін қарап тұрсын деп сұранған м түсінікті мен несінші участоктамын ақыл ей ей айтпайсың ба айтпайсың ба ей саламатсыз ба а сіздерге не керек ле свет бар ма сілердің үйде ооба бар а а бұлардың линиясы басқа ма сілердің линияңар үй жылы эле да мейліңсіңдер жақсы жақсы арыңыздар ей не болды айттым білесіздер сен сен сенің жұмысың ұшында не болды Э, красавчик, интернетте видеоны көрдің ба ооба көрдім о жома қандайсың молодецсің сен сен депутат болуш керек вообще қаяқтан айтып жүрші жүре бер жүр жүр мека қандай болып қалып тұр білмеймін айта элек жақсы болып кетсе екен батыраға ақса жақсы болмақ қандай ұтады кечінде мамасы жанында емес екен сезіп атат окшойт бізге жанары же өкөл баран уктаттык дагы колунан эчтеке жебейт экен да бак десе эме жака жомарт мен менен сүйлөшүп атасыңбы жома Оны қарашы. Туй елки. Мұның орнында сіз тұрушыңыз керек болчу да. Ой, косячниктер азымен бұлардың барын деп көз үзем азыр. Керегі жоқ. Қандайша, шеф, қандайша. Е, бұл деген қарабайсың, тура емес та деген. Типографияда жаңа типтердің барын өп көз үзем азыр. Қой тұрыңыз, қой тұрыңыз. Оның барын еще бекер шығарып беріп азыр Ой, жоқ, ай, байлы қой деп атам бұл деген менің бұйрығым бойынша ушундай кылып коюлду Неге? жома сенин жанагы видеоң интернетке тарагандан кийин элдин баары сени колдоп кубаттап атат туурабы бизге ушундай чынчыл эмгекчил жигиттер керек сен аз убакыттын ичинде баарын далилдеп койдуң эми сендейлер тияқа барса біздің өлке өнігеді ишенем рахмат шеф а сіз сіз не қыласыз мен емімне мен бизнесмен болғаннан кейін өзім бизнесімді жасап жүре берейін ең негізгісі менің партиямда сендей жігіттер тұрса кейін депутат болғаннан кейін бізді ұмытпайды болуың керек ә қанты ұмытмақ елем шеф сіз маған қанша жақсылықтар қылып атасыз сізге рахмат ұмытпаймын да мен ана неме шайлаудан өтіп кетсек мен депутат боламын бұйырса шеф я вас не подведу орысшаны да ойлеп тұрмайсың тияқта ештеңендердің көбіншесі орысшаны осындай өлмейді. алға қарағанда мен мынау суда сөйлеп қоймын уважаемые соотечественники сен ошоны башкача кылып элечи <laughs> нұршарын барына шығамын оның бар шеф мұны ала кетпеймін біреусін үйге э? иә пачкасын эмне болду баары жакшы эле и коркутпагылачы ой баары жакшы эле состояниясы стабильное бирок эсине келе элек адилет каякта жанына таштап келдик ойгонуп калса жанында болсун деп алия ыйлаган жокпу жок дагы эле уктап атат уктап атабы